kumiku manja Ate 사랑 bahagia Awi metu tuh Handa tuh kue jadi hasupa Dia badi aku menggoda Aku bawi tapi nyingka Aku mainan cinta setia Awi kau jadi bahan jiwa Jadi aku menggoda Aku bawi tatapi nyinta Aku maina cinta setia Awi kau jadi Supa dia badi aku menggoda Aku bawi tetap nyinta Aku maina cinta setia Awi kau jadi belahan jiwa